des del carrer Ens organitzem per fer front a les necessitats urgents i bàsiques dels aturats i d'habitatge. Acabem amb la pobresa i lluitem per un sostre digne. Tothom té dret a llum i aigua. Que els bancs i les immobiliàries es responsabilissin de la crisi. Creem ocupació de tipus cooperatiu i altres formes alternatives de tenir feina. Des del carrer aturem la segregació a les escoles públiques. Defensem una escola pública catalana única, gratuïta, inclusiva, coeducadora i laica. Generem noves mesures de formació per a les persones joves. Apostem per una sanitat pública i universal. L'hospital ens servirà en això. Ampliem l'atenció als ambulatoris les nits i els caps de setmana. Des del carrer... Des del carrer... Des del carrer... Des del carrer... Capgirem Granollers.